Baby, they go to fetch one. They're gonna get Bem-vindo à minha brincadeira Eu vou te achar em qualquer lugar que tente Se abrigar como era sua mente Eu vou estar dois passos à sua frente Frente, frente, frente Sonando do caminho sentido bem Capturando só no faro Reprimindo o meu outro lado Olha como ele vem Não vai escapar A lua está cheia vai brilhar Merece ser punida por estar fora da cama e ter acabado com o dia Eu vou aplicar o castigo que você merece Te apagando da existência feito uma peste Peste, você vai tentar sim fugir de mim Eu já estava um tempo atrás Dominando tudo um pouco mais Nasci aqui Por isso o escuro não me dá medo, só liberta Desculpa, acho que você deixou a porta aberta Eu ouvi sussurro sobre uma certa conversa Você quer tentar escapar, que história é essa? Deixa eu te explicar como funciona eu sou divertido quando as luzes se acionam. É. Mas quando se apagam, ele se assusta. Tudo acabou, se consumou. Meu lado mal se libertou. Quando você disse que não via ascensão, achou que devia estar olhando pro espelho. Como você acha que eu sentiria medo? Se quando eu sofri, eu só tinha me mesmo. Você que tente só brigar É como ler a sua mente Eu vou estar dois passos à sua frente Frente Brincadeira, eu vou te achar Em qualquer lugar que tente só brigar É como ler a sua mente Eu vou estar dois passos Ei, de volta para o jogo voltei Animatronics, consegui, falta com mais fome Sei bem, mas tenta escapar também Então eu não vou morrer aqui Ele não cansa nunca Carrega a noite inteira Traz pra sua noite escura está é como ler a sua mente Eu vou estar dois passos à sua frente